hello, hello, hello, hello. Okay. Pagkarinig <laughs> ano ko na pala dyan. ano na gawin? Mag-uwan talaga. Mag-uwan pinig talaga share tayo sa YouTube mga anak. So yun guys, so dito po kami guys sa aming hardcore dito sa Crafter Page. By the way, ako nga po pala si Don Maruco. And mas kilala ako sa pangalang Marco Magnaye at mga kasama po natin ngayon sa mga Crafter PH dito sa ating hardcore hunt. Sino ba talaga ang magtatagal dito? Si Ate Ren ba ang magtatagal dito at ang mananalo sa hardcore na to? O si Luke na aming speedrunner? Si Smooth Prantot na napakagaling? Sayo ka nga, Jollibee. Jollibee, sayo ka naman muna. Jollibee, Jollibee. okay, <laughs> samahan niyo naman akong kumanta, Teren. Kantahan natin si Jollibee. Sayaw, Jollibee, Jollibee sayaw, Jollibee. Jollibee. Sayaw, Jollibee. And guys, ang goal natin ay... Ang goal natin ay makuha ang advancement within 15 days dito sa ating hardware na overworld. At pagkatapos natin ng mga advancement dito sa overworld ay makukuha natin ang advancement ng mga ng leather at syempre ng ng end. Tama ba ako, Teren? Yes! Wala, di na imin. Pangit ka ba? Tama ba ako, Teren? yes po, tama po. Tama ba? Ay, grabe, ba't yan ako? Ako. ang main goal namin sa sa hardcore na to ay maprotektahan ng isa't isa. Yes, mapoprotektahan ba natin ang isa't isa, Karen? Um, Do. protect me! Kaya, kaya ba natin yung paglaban? Uy, bakit? Teka, wait, what? Wait, ba't may nag-gather na agad ng resources doon? <laughs> oh, yes, runner sila. <laughs> okay, tara na, tara na. Baka tayo maubusan ng kahoy. Maubusan po ni Noob Gaming yung kahoy. Puntahan si Noob Gaming. <laughs> Guys, okay. ang good. Ang gagawin niya yun na kumuha tayo ng kahoy, siyempre. So yun, bawal po kumuha ng kahoy dito kasi spawn po. <laughs> Oo, oh, sakit. <laughs> Bakit pwedeng ng upgrade stone? Okay, panchi-panchi. Ayaw mo. Look, ba't may diamonds ka? <laughs> Cheater! Ano yan? Poprotektahan. Chat Sabot lang. Sabot na makakaya. Gagawin ang lahat ng makakaya ko advancement o sampling lang na wala pala na. Panchi panchi. Ay, Pagkain din yan. Gutom na ako. Yes po. Wait lang, nagpapunch pa. Ay, oo nga pala, bakit ko pinatch? <laughs> Ba't niya pinatch ang alin? Yung stone. <laughs> Bakit mo pinapatch? Hindi yung pinapatch ng <laughs> rim. sa, nakakailang tuloy umimik. <laughs> Uy, huwag ka naman mga agaw ng... Mga! Hala, ba't na... Teka lang, anong sinasabi? Di ba sabi ko sama-sama? Nasaan na yung pa ngayon? <laughs> Wala na. Wala. Bahala kayo dyan. Mukat-mukat niya, mga patay na kayo. Wala. <laughs> Huwag kayong magpapabuhay pag kayo'y patay na. Ito'y hardcore. Asan ka? Wait, nanasan ka ba? Nandito sa spawn. Nasa spawn ba? Ito kami sa spawn. Dito lang kami sa spawn. Dito lang kami sa spawn. Hindi, wala sa spawn. Nakuha ng stone. Hoy! Hi! Pwede na nga pala akong gumawa ng stone. Yay! Thank you! Bakit ako nagpapakahirap? Diba? <laughs> Wait lang. Gawa tayo ng bahay gawa sa stone. So yun, ganun po kami kapano maglaro guys. Wait lang, pwede food. Nagtirin, tirin. Yeah? Since sila ay naunan, naunan na sila umalis. Siguro it is our time divine, ano, divine, ano ba yun? Tawag doon? Village. Tawag ba na ano pala sa village? Ba't yun, ba't may mga advancement na agad kayo? Hindi kayo nagsasama. Tapos sa kanila? Hindi, magkakasama yan. Magkakasama yung apat na yan. Si Banjo, si Smoothie, sa si Si... Oh? Eh, doon sila magkakasama eh, banda. Matatao pa nga tao. Tama na yan, Kuya Marco. Tara, na tayong village. Ate Cha, okay na yan. Meron Dito. pang gawa ka. Ate Cha. May pang ka naman ata ng server. So, yun na. Okay guys, titira tayo sa isang village ha. So yun, pag nakahanap kami ng namatay ang isang patay lahat. Kuya Marco, di daw siya makapagsalit. Di daw niya maano yung boses niya. Ay, yung mic niya. Alin? Si, at, na, si Ate Chan. Yung mic doon. Dito kayo ko yung mga, mga nagsilabasan. <laughs> mga ano, may mga mata sa likod ng mga to eh. <laughs> Feeling ko may ano, may mga mata to sa likod patay lang. <laughs> na natin ng ano, makita ng pagkain. Nasa na yun? Huwag mo kayo na. Ah. Ay! Naka-hard ko! Naka... Facing pan. Oh my gosh! Naka-hard pala to ko yung hard ko! Naka-hard yung server? Naka-hard. Kasi nagpa-particles yung ano, yung spider ng strength. Hindi talaga na ako. Ah, mo ah, ano <laughs> Sorry na. Ay, labas na kayo guys. Umaga na. Hanggang pa tayo ng village. Hindi, naghahanap pa kami ng ano. Uy, look! Baka naman! Pero na-video. lang, Banjo. Ayun, pogi nakakunan ng diamond si Banjo. Kita ko yun, kahit malayo yun, kita-kita ko Banjo. Nakahampas ka ng diamond. <laughs> kita ko siya nakahampas na ng diamond. Eh. Kahit malayo nandito ako eh, far lang. Wala, <laughs> mga, mga ano, mga ulap, mga baba na nakarinig naman tayo. <laughs> Ate, chat, tara na nga, ano tayong village. Wala tayong ano sa pagdidiging eh. hire ko. Hi, Lo. Nag-hire? Joke lang. Uy, hindi ko, hindi ko nangihida yung mas nakakaya naman. Good naman. Good na, okay lang. Hello, Gogs. Yung nagka-advance. Yung top. Ah, <laughs> okay lang. Ang mga blessing dapat tinatanggap. <laughs> My gosh. Ate Red, pag, pwede bang ano, pwede bang gumawa ng pickaxe na ano? Na dalawa lang yung diamonds. Ah, sana nga. Lagit na yung isang iron. Ha, look, ano? Gagsy, dapat pala diniretso ko yun. <laughs> diniretso ko yun ako nakakuha. Ano yan si Luke? Ano, ano yun? Kung may nakitang lapis. Si ano yun? Kung diniretso ko, di sana ako nakakita ng tayang naman. Magla-right sa Ayan na si ano. Sayang naman. Sayang naman, Bree. Tama, tama. Don't waste opportunity. Um, Gracias. my gosh. Okay, kukuha na ako ng bahay ko. Nanguha <laughs> ng bahay. Wow. Magbibig lang ako dito. Hindi ako mag-hardcore. <laughs> Kita niyo yung malaking field na dito. Tara na, Luke. Tara na, Luke, sa village. Gusto ko na magkabahay. work that sa iyong pilit. Sama-sama tayo, di ba? Iwan mo na kami loob Bye! Okay, gagawa na ako ng bahay ko. Crazy lang. Aray. Kaya ako nag-box. Ano lang lang. Hindi ko nang patay ni Billy dyan. Saan kaya magandang bahay? Ay, ba't ko pinapatay mga hayop dito sa Billy? Hoy, huwag yung pinapatay! Mamaya mahirap maghanap! Punta dito. Maghanap bahay. Resto Akin to, akin to, ito, ito, ito. Ay, meron na. Nakutis na. Bye-bye. pinapuri natin ang bahay na to, guys. Okay. Sige, One joke lang. Uy, gusto ko yun. <laughs> Ayun yun na, Lutz. Akin, ah, Bills. Ano yung Bills? Nether na. Dapat yun, Nether na tayo ngayon, eh, no? Eh? Wala, numbered na kasi, eh. Ah. creeper, papalapitin natin. Oh. Guilty siya, humigaw ka lang din. Pwede naman, sleep. Sige, sleep. <laughs> oh my gosh, ayaw umalis ng villager sa higaan. cheeks. Look, ako. Huwag na I yun. They want to see some. bakit ayaw mag, ano, ayaw mag, ano yun? Ish? Ish, ish, ish. Huh? You want some advancement, guys? Ano advancement? Yeah. <laughs> Joke lang. One candilo. Oh. Nice.